我叫江逸轩，身高一六六，体重四十八公斤，毕业于南京艺术学院，浙江台州人。平时的兴趣爱好有绘画、游泳、潜水等等。嗯，主要参与过的作品有文艺片《他与罗耶戴尔》，我在其中饰演星星；青春校园网剧《江小鱼之青春有你》，我在其中饰演女一号田小旭；呃，青春校园竖屏剧《怪力少女的日常》，我在其中饰演女一号阿小样。谢谢。 期待与您合作。